Біртай төрт өгіз, төрт серке. қошқар ағамыздың баласы, қошқар ағамыздың баласы, қошқар ағамыздың баласы. Міне Нұрғиса Шабандос тастады. Бір тоғыз салымды, Барун, Божбан Сатан Ақсақалдың Суман есімді сәйгілігіменен Нұрғиса Шабандос тастады. Қазір көкпар ауыстырып отырмақта сөйлейсің, ахом. Ха-ха. азыр көк бөрдү бери алдырасыздар э, толик палуан бери келе толик бери бери толик палуан көкбөр жарабай кетти дегеаа деганай толик палуан мына Werner postaw motolik олег mną. Тегі жарамай қойған ғой, болды, болды, болды, болды, болды. Қалдыбай Мырзаның атыма Қалдыбай Мырзаның інісі Данияр Қажы Мұрзаның Қалдыбай, Жиембет Қалдыбай Мырзаның намыс көк атты сәйгілігіменен Қайтуын, келес ауданының түлегі, туып өскен жері, міне тай тай тай бәрі толик қалдыбай жиенбет қалдыбай жиенбет қалдыбайымыздың намыс көк атты сәйгүлігіменен жерге көкпар тастамай тұр жігіттер бері алдырыңыздар